Dah apa tu? Aduh. Kepala, hey. kepala dicangkul kena dekat kepala. <laughs> Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Oke cuy, akhirnya kita sudah sampai ke yang part ketiga cuy ya. Part terakhir dari Sepatu Renan Live 2022 episode yang kedua cuy. Dan buat korang, sebelum kita lanjut cuy ya, buat korang yang suka dengan kampung JKK, korang bisa komentar di bawah cuy. Apakah kita mereaksi eh, kampung JKK itu dengan persi yang dibuat oleh Project Lawa? Kalau kita bisa buat... Uh, dua part seperti yang dibuat oleh Project Lawak, saya bisa mereaksi Kampung JKK cuy. Sampai sekarang saya belum tengok gitu ya. tengok versi fullnya gitu ya mulai dari JKK musim saat pertama kedua saya belum tengok cuy waktu masih ada Jeb dengan uh, eh, Saryanti gitu ya saya belum pernah tengok fullnya cuy saya saya pengen banget mereaksi itu cuy saya ingin banget melihat komentar korang kalau memang korang setuju saya akan buat cuy ya saya akan buat uh, kampung JKK gitu ya karena saya kebetulan juga kangen banget dengan lawakan dari Pak Kodi cuy lakukan Pak Kudi, aja ya. Oke sekali lagi kalau memang kurang suka atau ingin melihat saya mereaksi Kampung Cikeke, orang bisa komentar di bawah ya atau kasih like-nya cuy ya. Tapi dengan persi yang dibuat atau eh, gambar yang dibuat oleh uh, Project Lawa cuy. Oke dan tanpa banyak cakap lagi cuy, jom kita tengok video dari Sepatu Renan Live 2022 episode yang kedua part yang ketiga. part terakhir cuy ya. Oke, okay, videonya udah siap dan 3 2 1. Oke. Okay. Saya penasaran sih, rasa ingin tahu All endingnya guys, gimana ini. Welcome back to my channel. So, tujuh kali di Starlight Sepatu Reunion Live 2022 episode 2 bahagian yang terakhir. Let's go. Oke. Okay. Maknanya kalau akak aku pergi Dah tak ada orang yang aku sayang kat dunia ni Mak dah pergi Ayah dah pergi Akak dah pergi okay. Harap aku jangan pergi dulu <laughs> Banyak benda yang nak dibetulkan Tapi tak apalah Itu semua takdir yang tertulis Tapi aku kena berkorban Aku kena kumpul duit Akak aku perlukan masa untuk pembedahan Dan jantung tu Aku ini lagi ni. Dewa dewa dewa. Eh, ha, dah cakap ha. Ah. seorang. Dah kenapa ha? kamu? Ah. Ada ha. orang bunian kat situ? Tak tak ada, cik. Apa pasal cakap slow? Tak tahu you kau main belagak lagi. Dah sabar lah. lah apalah. Kenapa? Cik, saya... Nak nak main kerja lagi? Antagonis mulu ini Prahim. Maaf cik. Tuan Norman, saya minta maaf. Datuk, saya nak kerja kat sini. Tak apa, apa pun saya boleh buat. Mandikan dia pun saya buat. Dah dah dah. Tengok aku mayat. Hei, udah lah. Kan dia dah minta maaf. Tolong, uh. saya saya terpaksa. Maaf, <laughs> minta maaf, Datuk. Kamu, kamu boleh nak nak kerja balik? <laughs> Saya nak kerja balik. Ya, jangan berlembut sangat ya dengan orang macam ni. Tapi kan dia dah minta maaf. Minta maaf masa dia susah. Besok dia dah ada duit balik. Apa jadi? Mana tahu dia perlukan benda tu. Tok, time tu mungkin saya tengah emosi, Tok. Tolong ha. saya. Tolong saya. Saya perlukan duit. Kita kena bantu dia juga. Kamu ya. dikira nak marah je orang. Ah. <laughs> Hei. Boleh tu apa? Boleh, boleh, boleh. Uh, kamu, itu... tapi sekarang ni projeknya urgent nak cepat. Boleh ah. ke ah. kamu nak buat? Tak ada orang nak buat tau. Ah, boleh, saya boleh buat. Tak apa, saya overtime ke, apa kerja pun semua saya boleh buat. Tapi Ta lepaskan Baik, saya untuk hari ni sebab saya ada benda yang mustahak, saya nak kena balik. Tengok ya, nampak? Bagi alasan lagi kan, orang macam ni. Ya, eh, ya, macam ni lah. Kalau kau, kau tak nak balik, aku tunggu kau. Kalau kau tak balik, kerja ni orang lain, aku bagi orang lain. Cik. Kenapa aku tolong kau? Maaf kalau saya tegur cik. Sabo, sabo. Saya kalau fizikal macam cik, saya baju tak saya tak masuk dalam tau. <laughs> sebab sebab nampak ibu nampak semat di luaran je. Tapi cik punya timbang rasa tak ada. Saya mohon ni, saya jatuhkan ego saya, saya nak kerja. Kalau tak nak cakap badan aku jatuh kan? Tak cik, saya nak bagi tahu cik, biarlah seiring dengan perwatakan cik yang semat. Takkan tak ada timbang rasa cik. Okey, tamat cik. Eh. Serius. <coughs> boleh, boleh. Ha, saya bagi kamu lepas. Ya. Ha, tapi sekejap ya Sekejap, yes. Datang balik. Saya datang balik. Jangan tak datang. Datang, datang, datang. Saya memang nak kerja. Terima kasih Datuk. Cik, eh. saya minta maaf Cik Norman. Saya tahu saya kurang ajar. Saya minta maaf. Tak maaf sangat. Tolong ya. Eh. Hari ini kalau Cik Norman tolong saya, mungkin lepas-lepas ni Allah tolong Cik Norman. InsyaAllah. asyik Betul banget. Jeff di sini lebih serius Ayah, banget. kira ya. nak marah je. Ya. Orang macam tu yang nak berlembut sangat macam mana? Dia dah minta maaf. Minta maaf masa susah, masa sepit. Orang kalau masa susah, benda pun boleh buat. Mungkin dia perlukan sesuatu, ada benda yang dia nak buat tu. Kamu ni kena marah je. Dah benda dah jadi. Bukan jodoh kamu nak buat. Oh, apa mana? Tak payah, Merah. Kita bersyarat. Tak, nak nyapa. Kita nak marah je. ni. Ah, Kak. Dik. Terima kasih, Dik. Ada luang juga masa untuk Kakak punya birthday. Janji saya untuk Kakak apa saja insyaAllah. Alhamdulillah. Ha. Inilah hadiah paling bermakna buat Kakak. Adik tahu tak? Tapi itulah Kak, saya sebenarnya hmm? cuma ingat tarikh. Tapi tak ada apa-apa yang saya boleh bagi pada Kakak. Sebab Kakak tahu kan saya belum ada apa-apa yang boleh belikan untuk Kakak. Tak yeah. apa. Ya. Kakak tak perlukan semua tu. Kakak cuma nak adik je sama dengan kakak. Asyik. Tapi tak, tak kisah biasa birthday orang beli beli barang, beli hadiah. Kak okey ke? Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Eh, eh belagaknya. <laughs> Betul ke? Betul, dek. Ha, takkan Nanti kan ada janji kita nak pergi dinner sama-sama. Takkanlah saya nak kecewakan akak. Birthday akak takkan sekuntum bunga pun tak boleh saya ah, beli. Asyik. Silakan. <laughs> Oh, ada surprise ke? Enterprise. Oh, <laughs> Enterprise. Enterprise, ya. Yeah. Siapa ini? Oh, ini bintang tambah jemputan juga ya? Ah, saya daripada kedai bunga sepatu. Saya ada bunga dengan hadiah untuk Cik Juwita. Akak saya. Uh, uh, eh, macam kenal. Cik Juwita. Awal. Eh, muka macam Siti Nurhaliza. ini, <laughs> ini siapa ya tadi? Ah, cepat banget mau dikembalikan juga. Aduh, sayang banget ya. Kakak, kakak saya. Kakak. Kucing. Eh. Pakai mana? Kecil. Eh, Kenapa eh. <coughs> ni? Pasal, oh, allergic bunga. Oh, oh allergic ni, bunga. Saya dapat pesanan ni pagi yeah. tadi. Dia beli online. Siapa yang buatkan pesanan? Ini nak bagi tahu lah oh, okay. ni untung betul Cik Juwita dapat adik yang beli bunga yang paling murah yes. sekali. Lepas tu ada rantai dalam rantai ni. Oh, untung. Adik. Yeah. Masya Adalah sikit kak. Boleh buka? Ah. Terima kasih ya. Ah. Ah. Jangan buka. Sikit ah. ah. tayang. Ah. <laughs> Okeylah. <laughs> Ah, Jangan saya dibuka. Saya kakak saya. Ya. Yeah. Terima ah, kasih. Apa-apa pun saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki. Ya, yeah, sama-sama. Kalau belum mempunyai lagi tu, nombor ada kat situ. Okey. <laughs> Assalamualaikum. Salam. Uh, ah, Ken salam ta dekat. Tapi kan. Ken salam dekat. Uh, tak, Ay, sampai, kenapa, kenapa? tak sampai hati lah. Kenapa eh? tak balik dalam tu. Ah patutlah tak ada. Sorry. Ah, Astaga. Saya pun ah. nak kan. Assalamualaikum. Pantasan tadi dia bilang jangan buka ya. Kakak ya, itu Adik baru je kerja. Saya... Dah nak beli lagi imbah hadiah untuk kakak, kakak ni. Kakak, itu je yang boleh beli. Saya harap, saya harap akak lah ya. Ini pun cukup istimewa, adik. Oh. Kakak tak perlukan semua ni. Kak, Kakak cuma nak raikan birthday kakak yang ke-43 ni dengan adik kakak yang tersayang. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak sebab jaga kakak selama ni. Kak. Ya. Yeah. Happy birthday, Kak. Saya doakan kak. Serius kak. banget. Ya. Yeah. Jeff serius banget. Saya ya? doakan kak. Kenapa adik sedih? Uh, saya... Pak Doktor. Saya lupa saya ada lagi satu surprise. Sekejap, Kak. Eh. Allah. Ah, ada lagi. Ada lagi. Saya hampir terlupa. Allah selamatkan Allah. kamu. Allah selamatkan kamu. ya Allah selamatkan Juwita. <laughs> Allah selamatkan kamu. Kayak om-om genit. Itu lagu kawat orang mati. Oh salah, jangan Eli-Eli, akak saya masih hidup. Terima kasih doktor. Susah yeah. dengan kek lagi. Kak. Ya. Yeah. Saya nak tengok akak puas-puas. Tapi kenapa sedih? Yang doktor tu kenapa tenung saya macam tu sekali? Aku diri ya, Kak. Ya. Yeah. Aku diri. Saya. Kenapa dek? Kenapa macam ni? Kita kan nak suka-suka ni birthday kakak. Ini sedih kak. begini ya. Tak apalah kak, saya pergi. Saya, saya ada kerja. Saya tak dapat nak keluar dengan kak. Tak pergi mana? Tengoklah saya puas-puas sebab saya tahu orang kalau tengok saya memang tak puas. <laughs> Tengok kak. saya ada ni, kak, akak hmm. hargai betul-betul. Adik, jangan cakap merepeklah. Kan kita nak pergi makan. Tak, Doktor? Kak. Saya... Doktor join kami pergi makan. Saya wakilkan doktor dengan akak sebab saya ada urusan. Adik, sampai hati adik buat macam tu. Kan dah janji dengan kakak, kita nak makan malam. Uh, saya ada urusan lagi penting, kak. Akak kena ingat sampai bila-bila, kak. Dalam Waduh, dunia ni ada orang yang sayang akak. Backsonnya. Nama dia. Nama nama aku siapa, eh? <laughs> Johari. Johari. Nama dia Johari adik. Ya. Sampaikan adik. salam. Janganlah macam tu adik. <coughs> Ah, Lagu, lagu, lagu dari siapa lagi ni? Ah? Okeylah doktor, lah. Kak Adik Hati-hati Doktor tu nampak macam tu Kaki try tu <laughs> Lebih-lebih lagi Kalau dia lepas ini ini endingnya gimana sih? Kerja full time ini betul-betul ceritanya ya. Aduh. Kepala, dicangkul kena dekat kepala. Kepala Jack Kepala Jack aku kena Dikepal Asal tu Hei Eh Asal eh, tak salah Eh tak salah aku salah tepak Yo Eh macam mana boleh jadi macam ni Kilat Tak tahulah kilat tapi kena Mak Mak Mak tunggu orang mak Eh Mak siapa ni Abah Eh Jo Jo kau pergi pergi Jo Eh dah Eh Jo tak ada apalah Eh panggil Mak Mana pula budak tu lagi Mak <laughs> Jo jo jo jangan mepek jo. Aku tak dapat siapa-siapa ni. Man. Tolong, tolong boleh tak man? Eh jo jangan buat aku risau jo. Tolong. Bagi. Tolong. Jo. Oh. Dah, jo, tolong bagi tahu dekat dekat akak aku. Aku buat ni semua untuk dia. Ha? Jo. Jantung aku ni. Aku tak. dah bagi tahu pada doktor. Bagi pada akak aku. Hati aku bukan jantung. Okey, hatinya ternyata bukan jantung. Hey, apa? Apa maksud kau bagi bagi bagi kak kak kak? Ya, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, kejar, kejar, sabar. Apa maksud kau bagi hati ni? Ya tak. Mak, tunggulah mak. Aku nak ikut mak. Mak, jap. Aku dah tak ada masa dah. Eh, apa ni? Aku tak faham. Apa benda ni? Akak, akak kau. Kalau dah sampai masa dia seminit pun tak boleh tunggu. Kenapa? Kau cakap kau kenapa ni? Kau cakap aku aku ada ada masalah jantung. Hati ke jantung? Hati. <laughs> hati. hati dia dah tak berfungsi. Tolong bagi tahu kat dia hati ni aku dah niatkan bagi pada ni. Allah. Eh, oh. Eh, hey, jom. Jom. Tak aku sakit. Allah Akbar Ya Allah ah. Macam mana agak Juita ha. <laughs> Aduh ternyata endingnya Aduh Saya datang ni Sedih banget sih Ambil jenazah adik saya doktor Juita Terima kasih Berita sedih yang kita terima adik awak pergi buat selamanya. Tetapi setiap yang terjadi di dunia ni ada hikmahnya. Ada seorang yang suka cita untuk mendermakan hatinya kepada awak. Siapa doktor? Allah yarham Johari. Oh, adik saya. Sendiri. Baca. Buka slow-slow. hadapan kakakku yang tersayang, Juwita. Kalau kakak baca surat ini, mesti pelik kenapa suara saya pula yang keluar. Kakak, maafkan saya sebab mungkin janji untuk sambut ulang tahun kakak. Sebenarnya saya kerja lebih masa untuk cari duit lebih buat pembedahan kakak. Malangnya, pada hari saya nak kumpul duit tu ialah kita tak minta kan kak apa yang jadi pada kita kadang-kadang kadang-kadang ketika ini dakwat saya habis kak kadang-kadang kasih sayang ni memang perlukan air mata kak biarlah saya yang kekorban asalkan boleh bagi yang terbaik untuk kakak Kakak ingat sampai bila-bila je kak? Ingat. Wah, sini hao tiong hao. Cina lagi. Ambil lah hati saya. Denyut hati saya kini akan jadi milik kakak. Yang benar. Allah yarham Juhari. <laughs> Juhari. Juhari adik kakak. Aduh sedih. Juhari lah jantung hati je. kakak. Nanti kita uruskan appointment untuk pembedahan nanti ya. Tapi doktor? Ya. Hati Hati dari adik saya tapi kos pembedahan ni siapa yang nak bayar doktor? Yang tu awak jangan risaukan sebab ada seseorang yang Terima kasih doktor. akan doktor. mengulurkan bantuan. Doktor susah-susah aje. Bukan bukan doktor ke? Bukan. <laughs> Cik Norman. Awak Norman. Eh, Cik Norman yang Darwan yang sebagai ternyata Dia Dia nama aja doktor bukan ada duit Rita Sudahlah Norman Aku Aku tahu. Saya dah tak ada siapa dalam dunia ni. Ya, Juwita. Adik saya dah pergi meninggalkan saya. Awak nak masuk jarum lagi ke? <laughs> masuk jarum. Juwita, aku minta maaf. Sebelum ni memang aku aku salah. Tapi arwah meninggal di depan aku dan aku faham dia telah mengajar aku. So aku maaf, aku minta maaf. Aku ikhlas kali ni. Serius. Serius ah. Serius ah. Dah. Awak tak perlu hatilah. Ha? Vita, semuanya saya akan uruskan. Awak tenangkan hati ya. Okey. Johari, Johari lah jantung hati kakak. Ya, Johari ada. Tu Johari. Alright guys, tu saja dulu kami. Okey, okey, okey. Oke itulah tadi ending dari cerita Sepatu Renal Live 2022 cuy Episode yang kedua cuy ya uh, Saya pikirnya tadi begini cuy Di part yang ketiga ini ending itu Yang sebagai akaknya ini yang meninggal gitu ya Dan adiknya sedih banget Dan ternyata terbalik gitu ya. Terbalik apa yang saya pikirkan gitu ya Plotisnya beda ternyata cuy jadi drama ini itu menceritakan tentang saudara gitu ya adik beradik gitu ya Aka dengan adiknya ini yang yang mana endingnya itu seorang adik mengorbankan dirinya untuk memberikan hatinya ya hatinya kepada akaknya gitu cuy uh, untuk keseluruhan dari persembahan sepatu renang Live 2022 ini episode yang kedua mungkin kelakarnya kurang gitu ya mungkin kelakarnya kurang dan personil sepatu yang baru itu tadi cuy Dewa saya belum mendapatkan uh, kelakarnya gitu ya. Saya belum dapat uh, yang lucu dari dia cuy ya. Di episode yang kedua ini lebih ke menurut saya ke lebih ke ini cuy ya, drama sih ya, drama drama kisah kayak kisah sedih gitu ya. Cuman diisi dengan beberapa lawakan-lawakan sedikit aja dan untuk ceritanya itu menarik banget, menarik banget banyak uh, pengajaran yang bisa kita dapat, banyak apa namanya, banyak.